Бля, почему не могу открыть сундук с другой стороны? А! Сказали! А! Сказали же, что нету! Я не протестил! Какие же гондоны, блядь! <laughs> Сказ...